Hello, hello, estou, eu sei, estou, estou com um ar um pouco cansado, <laughs> mas, mas estamos aqui a sair de uma, de uma masterclass de dois dias que foi absolutamente fantástica, ok? Absolutamente fantástica. Nós tivemos aqui dois dias num evento único em Portugal, a IEL é Masterclass, que ao longo de mais de 10 horas eu tive a partilhar conteúdo completamente gratuito, ok? sobre investimento em ações. Foram muitas horas de muito conteúdo de valor entregue às pessoas. Passaram aqui centenas de pessoas e às quais estou muito agradecido, ok? E, e já agora, uma pequena curiosidade. Uh, Diz-me aqui nos comentários se estiveste na Masterclass, escreve aqui embaixo eu tive, ok? Eu estive e, para, para eu saber, tenho, tenho curiosidade para saber se hum, foste uma das pessoas que estiveste lá a dar toda aquela força, toda aquela energia que, que foi muito necessária e, e da qual estou muito agradecido porque realmente hum, nota-se nota que hum, os portugueses querem aprender a investir mais e melhor na, na Bolsa de Valores e isso é absolutamente extraordinário, ok? E, e estava-te a dizer que hum, esta Masterclass foram dois dias muito completos, com muito conteúdo entregue. Nós vimos, começando a trabalhar parte da mentalidade, do, do investimento, como devemos eh, combater crenças e mitos financeiros que a sociedade, os nossos pais, a família, enfim, nos vão contando. Nós falamos do que precisamos de fazer antes de começar a investir, ok? Ao nível do controle das dívidas, ao nível de ter um fundo de emergência e tudo mais. Nós vimos os primeiros passos para investir na Bolsa de Valores, de quais são as perguntas que os grandes investidores fazem, pessoas como Warren Buffett, Charlie Munger, Joel Greenblatt, Carl Icahn e muitos outros fazem para hum, poderem acertar nos seus investimentos, para terem realmente investimentos que lucram muito a longo prazo e, e vimos quais são as 10 perguntas que eles mais fazem e, e, isso é um conteúdo absolutamente extraordinário e tenho a certeza que ajudou muita, muita gente a perceber a forma como olhar para o mercado de ações, ok? Vimos formas de diversificar os nossos investimentos, vimos quando vender uma ação, quais são as situações que nos levam a vender uma determinada empresa, Vimos também uh, como não pisar o risco, co como bolhas financeiras rebentam nas nossas mãos <laughs> muitas vezes e, acabamos por perder dinheiro com isso, ok? Vimos também a, eh, a importância da aprendizagem contínua e, e foi absolutamente fenomenal uma vez mais digo, mais 10 horas de conteúdo absolutamente incrível e que ainda não acabou, <laughs> e que ainda não acabou, porque é verdade que o, o núcleo principal da Masterclass foram estes dois dias, mas ainda há muito conteúdo a ser entregue ao longo da semana, incluindo aqui, ok, neste procedimento, estou a entregar-te conteúdo e, um, e, e tenho realmente aqui um ponto-chave a, a salientar que é precisamente neste último passo muito importante no, no nosso investimento, que é a aprendizagem contínua, ok? A importância da aprendizagem contínua e, e, e ver, e ver realmente as, as várias centenas de pessoas que passaram na Masterclass todas elas, todas elas concordaram com, com esta componente de, da necessidade de estarmos sempre a aprender mais e mais. E ao longo da nossa vida, isto é um processo contínuo em que vamos cada vez mais aprendendo e solidificando conhecimentos. E a propósito disto, eu tenho um convite para te fazer, porque já está aberto, ok? Já, já abrimos oficialmente aqui as inscrições para o ILB. O ILB é um programa que eu desenvolvi, é os investimentos lucrativos na Bolsa, programa que eu desenvolvi para quem quer aprender a investir em ações, para quem quer aprender a evitar aqueles erros financeiros que muitas vezes afetam os investidores mais novatos e que quer realmente maximizar os seus rendimentos a longo prazo e assim construir a sua própria reforma, ok? E sobretudo, sobretudo, é para aquelas pessoas que gostam de dormir descansadas à noite. Ou seja, que não querem estar preocupadas com os seus investimentos, se realmente estão, estão a fazer bem, se estão a fazer mal, se, se aquilo vai cair, se vai subir. Pessoas querem dormir descansadas à noite. <laughs> Esta é mesmo a minha promessa, a maior promessa que eu tenho para ti, é que fazendo o ILB e aplicando, isto é muito importante, e aplicando os conceitos que eu te passo ali, toda a metodologia que eu te passo no ILV tu vais conseguir realmente dormir descansado de noite, ok? Com, com tranquilidade e, e a saber que no longo prazo vais conseguir ter rentabilidades muito interessantes no teu investimento à medida que também vais protegendo o teu capital das normais situações que vão acontecendo no mercado que por vezes nos levam a perder muito, muito, muito dinheiro, ok? Por isso, se tens interesse em participar no ILB, e eu espero é que sim, espero mesmo que sejas uma das pessoas que vou ver do outro lado, na comunidade lucrativa, nós temos as inscrições abertas até ao dia 7, okay? até às 23h59, dia 7, e o ILB, para te dizer aqui um pequeno resumo de como está organizado o ILB, nós temos 11 módulos, são aulas gravadas, pré-gravadas, ok? E vais ter acesso eh, ao conteúdo para uh, acompanhares com o teu próprio ritmo, ok? Eu disponibilizo numa plataforma própria, precisamente para que tu faças ao teu próprio ritmo, com o teu próprio tempo, eh, para que vejas e revejas o conteúdo conforme tu mesmo decidires, ok? E para além disso, para além dos 11 módulos que já de si são muito, muito sólidos, nós também temos aqui um conjunto de bónus imparáveis que te vão ajudar a maximizar a tua aprendizagem, ok? Queres ver mais? Queres saber que bónus são estes e como é que realmente te vou ajudar a maximizar a tua aprendizagem, mas sobretudo os teus rendimentos na Bolsa de Valores? Então eu vou deixar o link aqui em baixo para o ILB podes consultar toda a informação, todas as condições e tenho a certeza que vais tomar a melhor decisão para a tua vida, que é investir no teu conhecimento, ok? Queria deixar aqui esta, estas pequenas notas sobre a Masterclass, em primeiro lugar, dois dias absolutamente fantásticos e que agradeço desde já por também estar desse lado, a dar a, a, sempre aquela força para, para estes eventos e também informar-te aqui da oportunidade para o ILB que infelizmente eu vou ter que fechar no dia 7, tá bom? Por isso, sem mais demoras, vai lá, vê toda a informação e aguardo por ti junto da comunidade lucrativa e temos a nossa cerimónia de abertura já no dia 11, <laughs> ok? Por isso vá, aguardo por ti e até breve. Relações lucrativas. Tchau, tchau.